Пушистый и Прежде чем мы окунемся в то, какие психологические особенности свойственны фури, давайте разберемся, кто они вообще такие. Термин «фури» описывает многогранное сообщество людей, в том числе художников, писателей, музыкантов, геймеров, любых игроков и других. Многим из них симпатичные мультяшные герои, вроде Рубина Гуда, Ника из Зверополиса и даже Симбы из Короля Льва. Так что же эти пушистики могут рассказать нам о своей психологии? Давайте узнаем. Первое. Фури, которые тратят значительное время на наделение животных человеческими чертами, более часто изучают о них информацию и выступают против насилия над животными, использования их в коммерческих или исследовательских целях. Второе. Подавляющее большинство фури создают фурсон, то бишь своих персонажей, которые становятся своеобразными аватарами для взаимодействия с другими членами фэндома, обычно основаны на одном или нескольких видах животных, имеющие свой нрав и повадки. Принимая во внимание фантазийную природу фэндома, некоторые фури могут придумывать свои неограниченные миры. За счет этого они могут переосмыслить себя в разных возрастах, полах, личностях с разной физической формой. Согласно исследованиям, большинство фурсон являются более идеализированными версиями их создателей, и многие фури сообщают, что со временем их собственная самооценка имеет тенденцию становиться такой же, как у персонажа, это может быть связано с тем, что со временем другие начинают взаимодействовать с ними как с идеализированными «я», подтверждая это и помогая им усвоить это как часть себя. Третье. Мир Фурии — это мир фантазий, где драконы могут существовать с говорящими волками и с гибридами, которые попросту невозможны в реальности. Поскольку мир Фури контента достаточно велик и всеобъемлющ, фэндом сам по себе отражает подобные нормы. В конце концов, если я провожу время, изображая неоново-голубого кота, который ходит и разговаривает, могу ли я судить вас за то, что вы носите или кого любите? Поэтому многие фури описывают фэндом как одно из мест, где они могут быть собой, что необходимо учитывать в контексте того факта, что фури в большей степени были подвержены издевательствам в детстве. Для большинства фури фэндом не просто место, где ты живешь фантазиями, а возможность создавать дружеские отношения на протяжении жизни и осознавать, что фури сообщество не намерено тебя осуждать и способно поддержать в тяжелое время. Пусть многие люди смотрят на фури фэндом недоумевающим взглядом, именно наличие в нем фэнтезийной среды обеспечивает его членам психологически экономическое благополучие. Пожалуй, самое удивительное, что десятилетние исследования Фури могут сказать нам, что Фури на самом деле ничем не отличаются от людей. Им также хочется иметь чувство принадлежности, отчетливое позитивное чувство о самих себе и возможность самовыражения. Другими словами, Фури похожи на людей, но пушистые. Оставайтесь пушистыми!